دنیای موازی خانه آن دیوس آی ساسی آی گم شو بیا اینجا ببینم بله آقا جون چرا نمراتت کمه ببخشید قول میدم دیگه تکرار نشه این نفر ببخشید چی ببخشم پوستتو میکردم طول سگ یعنی چی ببخشید بیا اینجا ببینم